Uh-oh. Thank you. 结束了，装完篮球机两台，装完两台手足球桌，虽然是要从中心大学回去了。哦，手足手足球桌装了一小时，篮球机装了快三个小时。所有的篮球篮球全部拆掉，然后再把铁件全部组装，会会比较久一点哦。好了，要回家了，护小孩。